Aqui é Jurupoca e hoje eu vou trazer esse, um, um, jogo que se chama Glacial, Glacial Awakening, que é um modpack de Minecraft, que você nasce num lugar que é gelo, né, apesar de você, e tem assim, tem as, as quests, igual do vídeo, do vídeo de sexta-feira, né, o vídeo anterior, e aí aqui as quests, aqui é o primeiro, é... Você se achou numa, numa caverna pequena e escura. As paredes são feitas de gelo e você não tem muitos é, recursos. É, muitos recursos. É, use eles sabiamente. Agora que ó, é pra pegar 16 coisa, coisa desse aqui, ó. Que é isso aqui. Como é que eu pego? Ai, isso. Ah, tá, essa por aqui. Aí tem que esperar crescer pra pegar mais. Aí agora aqui, jogue a, na água para poder pegar isso. Pode ser para entender que tem que descer aqui assim encontrar água. Em se assim, girando, né? Pra... Deixa eu aqui assim que não tá. Acho que aqui, ó. Deixa eu pegar esse assim. Aí, ó, achei água. Aí é pra tocar isso na água? Não, acho que é o outro. eu colocar a telinha abaixo, eu vou subir, quebrando é assim, né? Aí aqui, ó, chegamos aqui em cima. Deixa eu, acho que é esse daqui que tem que tacar no... Tacar uma... É ele mesmo. Deixa eu ir lá pegar mais... quantos que precisa? Precisa de oito E três quatro no verde. Pronto. Eu peguei 17 porque eu já tenho um, né? que eu esqueci que... Pronto, agora eu tenho oito Deixa eu vir aqui. que ó. Tá, pra, pra fazer mais... Com isso daqui, eu tenho que secar o... Tem que fazer isso daqui. Ah, é dois desse e dois stick, que o stick faz jogando isso daqui na água, né? fazendo você tem tocha, joga na água, to, água fogo apaga, vira sol graveto. Né? Ah, consegui aqui um diferente. Ah, vou pra pegar aqui um, o corante. Pronto. ali dá pra ver quanto que. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, dá pra ver quanto que tá. Demorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui ó, o que mais pode fazer. Para pegar isso aqui tem que jogar shift e bater com o botão, botão esquerdo. peguei uma gravel, peguei os cantos. Isso, estica um negócio desse e um vem aqui, olha secou e um, olha nós temos três tochas, deixa eu vir aqui assim, tacar uma ali, eu vou fazer mais tocha. Deixa eu pegar ali mais stick. Agora tem bastante. O que, que precisa para fazer a pá mesmo? Tá, é o molhado, vamos dizer mesmo. Isso, isso e isso. Vem aqui, ó. Tá aí. Tem mais uma gravel. É esse é a mesma coisa, só que usa dois. Tem bastante. Ah, de mais um stick. Deixa eu pegar aqui E aí eu vou lá pra cima. Que desse jeito assim de jogar um e aí depois faz mais outro, tu vai farmando mais. Aqui, aí são dois desse e um desse. E faz isso daqui. Ah, conseguiu mais aqui. Ah, tá, peraí, ó, com... Careta, a gente consegue quebrar isso daqui. Deixa eu pegar aqui assim, dois. Aqui. E aqui, aí faz... Não, o contrário. Isso. Aí faz a parte inteira. Deixa eu abrir aqui assim mais pra ter um espaço pra gente conseguir ficar um pouquinho melhor. Hum, bem melhor agora, né? Tá meio escuro aqui assim, deixa eu pôr uma tocha aqui. Cadê o bagulho? Ah, tá aqui o bagulho. Bagulho. Sei o que tá falando quando eu falei bagulho. Peraí. Eu tô bem. Obrigada. Ah tá, achei que eu tinha perdido a crafting table. Aí deixa eu precisar de um stick e mais o quê Duas pedras. Como é que eu consigo Ah, tá. Eu preciso de mais um. Que tava falando ali que você faz pedra com isso daqui. Deixa eu pegar aqui assim pra pegar mais, mais isso daqui pra conseguir outra pedra pra fazer a espadinha. tá desse jeito. Pronto. Aqui e aqui. E aí a gente consegue esse negócio aqui. Aí... Eu acho que já, já deu, né, pro vídeo de hoje. Deixa eu pôr aqui, ó né? Aí eu vou, começar, vou continuar esse jogo na semana que. Na outra, no outro vídeo, né? E até o próximo. Se vocês gostaram, deixem o, o like. E se vocês não são inscritos, se inscrevam e ativem as notificações para receber as notificações dos vídeos. E até o próximo. Tchau!